एखाद्या व्यक्तीचा एखादा गुण जर आपल्याला भावला तर त्या प्रभावाचा सकारात्मक पण अस्थानी परिणाम त्या व्यक्तीतील इतर गुणांच्या मूल्यमापनावर होतो तथागतीत सौंदर्याच्या निकषात बसणाऱ्या व्यक्तींबद्दल हा परिणाम अधिक दिसून येतो फॉर एक्झाम्पल एखाद्या आकर्षक स्त्रीचं गाणं हे इतरांच्या तुलनेत जास्त सुरेल वाटतं आता बाह्य सौंदर्याचा आणि आवाजाच्या सुरेलतेचा एकाएकी काहीच संबंध नाही कारण काय तर हॅलो इफेक्ट ह्या हॅलो इफेक्टच्या जोरावर आपण नेहमी कॉन्स्टंट एररवर आपलं जजमेंट पास करत असतो हॅलो इफेक्टचा अगदी चलाकपणे वापर करतात ते आजचे आध्यात्मिक गुरु लांब धाडी आणि थोडंफार बोलण्याचं कौशल्य असलेली व्यक्ती वैचारिक पातळीवर अगदी उच्च स्तरावर असते अशी आपली भाबडी समजूत आहे फाय स्टार हॉटेलमध्ये राहणारे हे बाबा लॅविश लाईफस्टाईल जगतात तर मग ह्या दाढी आणि विशिष्ट पोशाखाचा अर्थ काय ह्या बाह्य रूपाच्या प्रभावावर ते आपल्या भक्तांवर भुरळ घालतात आणि हे भक्त ह्या बाह्य रूपाने प्रभावित होऊन त्यांच्या ढोंगीपणा आणि इलॉजिकपणावर विश्वास ठेवतात उत्तम वक्तृत्व कला असलेली व्यक्ती खूप बुद्धिमान दूरदर्शी निर्णयक्षम हुशार असते असा आपला आणखीन एक गैरसमज आहे भाषणांनी सभा गाजवणारे हे नेते निवडून आल्यानंतर चांगली कामं का नाही करत त्यांची निर्णय क्षमता कुठे हरवते हा प्रश्न आपल्याला नेहमीच पडतो त्यामुळं चांगले भाषण करणारे नेते हे चांगले नेते असतात हा सुद्धा एक गैरसमज आहे हॅलो इफेक्ट निगेटिव्ह इफेक्टसुद्धा पाडू शकतो म्हणजे एखादी सौम्य प्रकृतीची मूर्ख दुर्बळ व्यक्ती ही एकदम नालायक असते असा सुद्धा आपला गैरसमज होतो सौम्य प्रकृतीची व्यक्ती कितीही चिंतन करणारी असली कितीही विद्वान असली तरी तिला जनाधार लाभू शकत नाही किंवा ती निर्णयक्षम असते असं आपण मानतो आपल्या मेंदूत विचार नियमन करणाऱ्या दोन यंत्रणा असतात यंत्रणा एक ही जलद स्वयंचलित सहज आणि अनैच्छिक अशी असते यंत्रणा दोन ही अगदी संथ्य प्रयासाने कार्यरत आणि आळशी स्वभावाची असते यंत्रणा एक ही यंत्रणा दोनवर नेहमीच ताबा ठेवून विचारभ्रम तयार करत असते उदाहरणार्थ एक पेन्सिल आणि एक खोड्रमर यांची एकूण किंमत एक रुपये दहा पैसे आहे पण पेन्सिलची किंमत रबरापेक्षा एक रुपये अधिक आहे तर रबराची किंमत किती आपलं लगेच उत्तर बहुशः दहा पैसे असे असेल पण जर गणित मांडून बघितलं थोडी समीकरणं मांडली तर आपल्याला कळून येईल की हे उत्तर चुकीचं आहे पण इथं यंत्रणा एक की यंत्रणा दोनवर ताबा मिळवून चुकीचं उत्तर देण्यासाठी आपल्याला भाग पाडते आणि हेच आहे कॉग्निटिव्ह बायस जे हॅलो इफेक्टसाठी परिणामी आहे सांगायचा मुद्दा काय तर विचारभ्रमांबद्दल आपण जितके सजग जागरूक होऊ तितका त्यांचा प्रभाव आपल्यावर कमी होतो हॅलो इफेक्ट विचारभ्रम कॉग्नेटिव्ह बायस ह्याबद्दल थोडंफार तुम्ही पण जाणून घ्या